Helo, Cael Adwy. Mae fyrwyr yn ysgol gwyddorau yn Prifysgol Bangor. Rwy'n sefyll wrth ochr yr afon Menai, sef dan cil o fôr yn gwahanu yn ysmôn o ddiwrth weddill Cymru. Y tu ôl i mi yw'r pont grog eiconig Telford, a cyn i'r bont gael ei chwblhau yn 1926, roedd croes yr afon Menai yn daith peryglis. Ac roedd hynny oherwydd i broses sydd yn digwydd ar draws y byd. Proses sydd yma'n unwedig yn atgyfdyddiol, o nerth a dram ar byd natur. Rwy'n sôn wrth gwrs am y llanw. Ar ucha, mae'r llanw o'r afon yn mynd i codi a gostwm dros i 7 metr. Mae'r llif mawr o ddŵr trwy'r cilfwr yn creu trwbyllau ac amchwyddiadau gan roi'r enw enwog i'r rhan yma o'r afon, sef Pwll Cerys. Rhaid i forwyr o falu cael amseroedd y llanw'n gywir, gall camgymeriad arwain at fath oer. Yn ffodus, mae'n bosib rhag rhagfynegu'r llanw ac mae'n un o ffenomenau mwyaf rhagweladwy byd natur. Ond o ble ddaw'r holl ddŵr? bydd sy'n creu'r llanw a pham y mae dau pob dydd? Roedd y rhain o gwestiynau oedd yn drysu gwyddonwyr am ganrifoedd, a dwi'n neb wedi llwyddo i gynnig ateb nes i'r ffisegydd enwog Sir Isaac Newton ddatrys y dirgelwch mawr. Daeth Newton o hyd i'r ateb rhwng y ddeiar a'r lleiad. Mae yna gamsyniad cyffredin bod y lleiad yn troi o gwmpas y byd, ond mewn gyrionedd mae'r ddau wrthrychnefol yma yn troelli o gwmpas ei gilydd, fel dau sglefwyr yn dawnsio ar ei a. Mae un spin, neu orbit, yn cymryd tua 27 diwrnod, a dyna sut yr ydym yn cael ein misoedd. Gan fod ein deiar ni bron bedwar waith yn fwy na'r lleiad, Dydy'r craidd mas cyffredin ddim yn y canol, ond mewn gwirionedd yn gorwedd ychydig o dan wyneb y ddeiar. Ac oherwydd hyn, mae'n orbit o amgylch y pwynt yma lawer llai amlwg nag un y lleiad. Er hyn, mae'r orbit yn ddigon i greu grymoedd allgyrchol cryf, all tynnu'r dawnswyr ar wahân. Ond mae'r tyniad disgyrchian rhwng y ddwy yn cydbwysio'r grymoedd allgyrchol, ac felly yn ei dal at ei gilydd yn ei spin. Mae grymoedd allgyrchol ar y ddear i gyd yn tynnu gyda'r un maint i ffwrdd o ddiwrth y lleiad. Ond mae'r atyniad disgyrchiant yn y cyfeiriad arall gryfaf pan fydd yn agosach y lleiad ac ar ei wanaf ar ochr arall y ddear. Mae'r grymoedd yma yn cael ei dylanwad mwyaf ar y dŵr sy'n gorchuddio ein planed. Mae disgyrchiant yn tynnu'r dŵr tuag at y lleiad ar un ochr, ac mae'r grym allgyrchol yn tynnu'r dŵr i ffwrdd o'r lleiad ar yr ochr arall ac felly yn tynnu'r môr i siap pêl rygbi. Mae'r dau fiwgl yma yw ein llanw uchel, ac mae'r llanw isel fan hyn lle mae yna llai o ddŵr. Felly dyma ateb i rhan gyntaf y pos. Ond nid yw'n egluro pam mae'r llanw yn codi a chwympo dwywaith bob dydd o dan Pont Grog Telford. Os mae'r unig peth oedd angen ystyried oedd orbit y ddear a'r lleod o amgylch ei gilydd, Wedyn, fyddwn ond yn gweld dwy llanw uchel a dwy llanw isel bob mis. I ddeall pam bod yna dwy llanw yn dyddiol, rhaid i ni ystyried symudiad nefol ychwanegol, troell i'r ddeiar ar ei hychelyn. Gan fod y troelli yma yn digwydd yn annibynnol i'r grymoedd sy'n creu'r llanw, mae hyn digwydd o dan y biwgol o ddŵr. Os yw un troellad yn un ddiwrnod o hyd, at unrhyw bwynt ar wyneb y ddeiar, megis Pont Telford, Bydd y pwynt yma yn mynd heibio dau o uchel a dau o isel y dydd. Ond rhaid i ni hefyd gofio orbit y ddeiar a'r lleiad o amgylch ei gilydd. Er mae grymoedd gwddrych yn tynnu'r moroedd y byd i gred llanw, mae symudiad yma yn effeithio ar rhywbeth ychwanegol. Mae hyn yn glygu bod amser amserau llanw ychydig yn wahanol bob dydd. Yn yr un amser mae'r ddeiar wedi troi ar ei hychelyn. Mae'r ddeiar a'r lleiad wedi symud ychydig yn ei orbit ac felly wedi tynnu'r moroedd hefo nhw Felly, pob diwrnod, mae Pont Telford yn cymryd ychydig yn hirach i dal i fyny. Ond faint hirach? Ar sail beth ydych wedi clywed yn y fideo hyd yn hyn, ceisiwch weithio allan y gwahaniaeth dyddiol yn amseroedd y llanw. Ar ôl i Newton llwyddo i ddisgrifio ffiseg y llanw, roedd genhedlaeth nesaf o gwyddonwyr yn barod i cwestiynu pwysigrwydd y llanw mewn broses arall byd eang y cylchrediad gwrthdro iridianol. Yn syml, mae'r cylchrediad yn gerint mawr o ddŵr sy'n llifo o trofennau i'r pygynau ac yn ôl. Y peth sy'n gyrru'r cylchrediad yma yw'r gwahaniaeth yn dymheredd y dŵr yn y ddwy bwynt. Mae'r llif yn cysylltu wyneb y môr a'r atmosfer gyda'r dyfendiroedd oer y cefnfor. O ganlyniad, mae'r cylchrediad yn allweddol i rheoli hinsawdd y byd. Gadewch ni esgus mae'r tanc hwn yw cefnfor y byd. Yn y trofannau, mae'r dŵr yn cael ei gynhesu gan yr hael. Ym Ymhegwn y gogledd, mae'r dŵr yn cael ei oeri gan y capiau rhew. Pan mae'r tyn yn ychwanegu lliw i bob ochr, mae'r dŵr trofannol cynnes yn llifo i'r pegwn, ac mae'r dŵr oer yno yn disgyn i lawr y môr ac yn llifo tuag at y trofannau. Ond ar ôl ychydig, mae'r cychrydiad yn stopio. Pe bai hyn yn digwydd yn y cefnfor, a byddent yn llonydd. Ond mae astudiaethau o cynta'r cefnfor dyfyn yn dweud wrth ddim nad yw hyn yn wir, a bod rhywbeth amlwg yn cynnal y cychrydiad gwrthdro. Beth allai fod? Y tro hwn, y gwyddonwyr Walter Monk a Carl Wunsch gwnaeth darganfod yr ateb, ac nid tan 1998. Fel Newton, roedd yr ateb uwch eu pennau. Dangosodd mwng a wwnsh mae'r lleiad a'i grym ar y llanw sy'n cyfrannu digon o egni i droi'r môr. Mae'r egni hwn yn ddigon i dynnu'r dŵr o ddyfyndiroedd oer y trefannau i'w gynhesu gan yr hael eto i gadw'r cylchrediad i fynd. Wedi cwblhau'r arbrawf, mae'n amlwg mae'r llanw yn fwy bwysig na ond chodi a chwimpo dŵr yn dyddiol ar hyd ein harfordir. Mae ei heffaith yn llawer dyfnach yn effeithio'r brosesau sy'n rheoli ein holl planet.